na ndio kitu ambacho naumiaga sana. Unakutana mtu yaani unajua ile anakimbia yani, kutana simba au nani ah, mi bwana, mimi nilishasomeaga mambo ya umeme sana. Anakugusa hivi, anakugusa hivi, anakugusa hivi, ah, hii sio shoti ya umeme, hii umechoma moto taza <laughs> bwana bwana, ataonekana na Danieli yule, aweza akanisaliti yule. Umechelelewa. kila sasa kumbe umekuja kwa sababu ya mimi siwezi kusaliti, ila sio kwa sababu umenipenda mimi. Kwa hiyo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 kila ninaamka hapa lazima nimshukuru Mungu kwa sababu ndio mweza yote na anatupa pumzi pia. Sawa sawa. Kwa majina yako ni nani? Naitwa Daniel Joseph. Daniel Joseph alizaliwa wapi na ilikuwa mwaka gani? Ah, nilizaliwa Kia Moshi, Kia. Nilizaliwa mwaka 1995. Baada ya kuzaliwa ulijikuta ni mtoto wangapi katika familia? Ni mtoto wa pili. Familia ya watoto wangapi? wawili. Sawa sawa Mr. Daniel, baada ya kuzaliwa tuweze kuijua historia pale katika ukuaji, shule, elimu mpaka kufikia huku katika huu mkasa ambao ulikuja kutokea, lakini kizuri zaidi kuhusu wewe, maisha bado yanaendelea. Ndio sema kama nilivyokuambia mwanzoni, nilizaliwa Kia mkoani Kilimanjaro lakini nilisoma pale taka darasa la tano nikaweza nikamama, kwa sababu na mzee alikuwa anatafuta maisha Marekani ya mkuu Marekani ya hapa. Kwa hiyo nimeamama, nimeishi mingi, lakini baadaye nakumbuka niliacha shule nikiwa form kutokana na hali ya maisha jinsi ilivyo. Kwa hiyo ikanibidi nianze kutafuta maisha mtaani. Nimetafuta maisha ikafikia hatua sasa, nikarudi Moshi nikanafanya kazi vibarua pale Kilimanjaro International Airport nikiwa kama kibarua kipindi kile kiwa kwenye kampuni ya Kadiko ambayo ilikuwa kwa siku tulikuwa tunalipa shilingi elfu tano hapo unaingia asubuhi unatoka saa mchana, lakini nikawa bado ni natafuta unajua, unaangalia kwamba napata elfu tano ila hiyo elfu tano bado na mahitaji mengi kuliko hata hiyo elfu tano nafanya nini? Nikaingia nikawa kondakta wa mafusa, nikafanya nikaona kama bado nilipi kuna jamaa mmoja akaniambia ah, bwana dogwe njoo nikufundisha masofa ndio nilipenda kile kitu kwa sababu nilikuwa natamani nijue iko kitu nikachana na baba magari nikaambia kule masofa sasa kule masofa unajua kuna wakati amna hela kuna wakati eh, kuna hela nyingi naona kwa hiyo kasikia kuna rafiki yangu ambaye alikuwa anafanya naye kule kadiko alilima mashamba yale ya uwanja wa ndege yale. Kwa hiyo akaambia nenda nikamsaidie kuvuna. tukaenda kuvuna, baadaye tukapakia mpaka juu. Unajua kule Moshi wanapenda kula pakitaka kule nini, eh, unaweka hadi nanilii saa nyingine hadi miti hivi eh, kwa hiyo kule juu mimi nikapitiwa na usingizi Mwenzangu aliona waya wa umeme mm. Lakini alivyoona ule waya wa umeme aliniambia, Daniel, inama waya wa umeme hapa. Sasa ili ninyanyuke niangalie waya wa umeme uko wapi, ndo linipiga kunili hapa, ilivunja ili fuvu ili yaani unaona hii ngozi yote hii imetolewa kwenye mwili huku ndikaekwa hapa. Nashukuru sana lakini baada ya kupigwa na ile shoti, Mungu alisaidia, alafu na lile gari lilikuwa kuna kutembea, kwa hiyo ikanivuta kwa zile cheche zikaruka zikanirukia mimi kifuani, usoni, zikaniuguza kwelikweli, na mahindi akashika moto. ilo mwenzangu naye aliruka, baada ya kuruka na akili na zenyewe zikachanganyikiwa kwani nilitoka pale nilienda KCMC. KCMC nilikaa miezi tisa pale, ICU nilikaa miezi mitatu, odi nilikaa miezi sita, lakini nilipitia changamoto, lakini nilizikubali na nikajikubali, nikiamini kwamba ni jambo la kawaida hizi tuchukulia kwamba leo hii Danieli angepewa utajiri angelia, labda sasa mimi ndo ningekuwa tajiri wa dunia ningelia usingelia eh, lakini kwa nini niletea matatizo nilie? Kwa hiyo yote alipangwa, Bona, labda ningebakia na sura leo ningekuwa mtu mwingine marehemu au nani lakini kwa sababu Mungu ana makusudi yake na alinipa moyo na nikaendelea kuwa na moyo na akanifunza kumpenda na kumwamini, na kweli nilimwamini na nikampenda, na sikujali hali yangu, ila nilijali maisha yatakayofuata baada ya kutoka hospitali. Nakumbuka siku kwanza kujiangalia usoni kwamba mimi ndo Danieli. Cha kwanza niliruhusu nisumie Uli? Niliruhusu moyo wangu usumie. Yaani ili kwanza kwa nini? hivi Ila nilijitengenezea mazingira ya kusahau sura yangu ya zamani, na kweli nifanikiwa nikasahau. Baadaye nilitoka pale nikaenda nikalala nikajifunika nile gubi gubi ile. Nakumbuka nililala kama masaa nane au tisa hivi baada ya kutoka hospitali. Ah, yani baada ya kutoka kujiangalia kwenye kioo nililala kama masaa nane au tisa hivi. Nilivyoamka nikawa sawa, nikaamua kuanzisha comedy mule, yani kwamba kupotezea ni mawazo, yani kwamba ile unasasanya zituko zituko, ili watu wakicheka na unacheka ile maisha eh, yanaenda, umeona. Baada nilienda udini nikakaa miezi sita hivyo hivyo, nilikaa miezi sita pale, ila Nikaja nikaruhusiwa sasa kwenda nyumbani. Kwenda nyumbani naendaje? Na kati hospitali kuna watu walikuwa wanakuja wakiniona wananikimbia, wananiogopa, ambao ni watu yani, kumbe wanakuja kusalimia ugonjwa nini, wakiniona wananikimbia, wananiogopa. Sasa nikawaza, je, nikienda mtaani inakuwaje? Na je, wanavyonikimbia mimi moyo wangu na tafsiri vipi? Kwa hiyo unanitengenezea maumivu. Nikagundua mavazi ya kuvaa na nikaanza kuvaa mavazi yangu kama ulivyoona yale yale, yana miaka sita anavalia vile vile na basi kama hivyo itakuwa niliwahi kukuona ila sikuwahi kukugundua. Yeah. Na wala sitendagi yani kwamba unijua kwamba na matatizo, ila napenda kunijua ni mtu kama mtu mwingine, ila Nikayagundua yale mavazi, sikushauriwa na mtu yoyote ule ila mwenyewe niliyagundua. Nikaenda kituo cha polisi, nikatoa taarifa, wakaniruhusu nikawa navaa, ila mtaani tena wakawa wanachukulia huyu ni jambazi nini <laughs> au mwizi kidaka. Nikaamua kutengeneza urafiki na watoto wadogo na notiti zangu na watoto Unajua ile ako ako ako, sasa inakuwa inazoeleka ako ako, akikuona hata ukiwa kule mbali unakukimbilia. Sio mtu mzima kama unanikimbia, alafu mtoto ananikimbilia, unaona aibu. Kwa nini namkimbia yule? Kwa mwisho siku mpaka jamii ka imesha nifahamu na nilizika na mimi sasa, ila niliteseka sana kwenye wale maisha mtaani, lakini nilikuwa sikati tamaa, kwa sababu dani ile jeupe ukata tamaa eh, unaambia kwamba jikubali kwanza mwenyewe afu jiamini kwamba naweza na utaweza. Baada ya kujikubali na mtaani watu wananikubali, nikaona kwamba hii jamii jinsi navyomuona huyu rafiki yangu nani nani, lazima kuna vitu fulani tu, hata uwe jasiri vipi, kuna vitu vitakukumbusha sehemu fulani, utaumia. Nikaamua kuondoka lile eneo nikawa mikoa mingine mikoa mingine nikaishi, ila katika huu utafutaji wa maisha nitafuta maisha ila bado si, sioni kwamba natimiza lengo gani zaidi, nateseka tu. Pole sana. Nashukuru. Na ndipo nilipokuja Dar es Salaam. Dar es Salaam hapa nimekaa kama miaka miwili ila maisha ndo hivyo ya mtaani yakawa ya shida. Mwisho siku nikaamua nije niishi wapi? Bichi. Bichi napo niliishi kwa shida sana kuliko hata mtaani. Kwa nini? Kwa sababu jamii ya huku iliniona kwamba ah, huyu jamaa au kachoma moto nini kule mtaani, ni mwizi, kachoma moto, kakimbilia huku. Unajua kukutana na mtu anakwambia ah, Bwana hata mwenyewe nilikuwaga mwizi bwana, ila mimi niliacha. Sasa useme tu kweli bwana, umeshinielewa? Hebu wewe fikiria ndio ingekuwa wewe unajisikiaje kwanza? Yaani mtu anaanza ku, anaanza kukuona kwamba wewe ndio ulikuwa mwizi afu ndio anajichukulia hata mimi nilikuwa mwizi. Ehe, umeshinielewa mimi niliacha bwana kama kama alikuwa ipole bwana, lakini sema ukweli bwana, sitaki kukaa na wezi tena hapa yani akikuangalia anahisi kama bado unaendeleza matukio. Yani sio kama unaendeleza, ni yaani kwamba yani ile kusema kwamba bwana mimi sijaunguzwa na moto kuiba, sawa mi nimepata ajali hivi na hivi na hivi, mtu akuamini, anaamini ulichomwa moto ukiwa unaiba. Umeshona, unatoa hadi vielelezo vyote. Jamani bwana, hebu ulizeni hata watu hawa na hawa na hawa. Hapana bwana, anakuja hadi mwingine saa mi bwana, mimi nilishasomeaga mambo ya umeme sana, anakugusa hivi, anakugusa hivi, anakugusa hivi, ah, hii sio shoti ya umeme, hii wachoma moto Tanzania. <laughs> Sawa, lakini vile vitu bado navichukulia kawaida, ni moja changamoto, nikawa natengwa. Sawa, nikawa naishi kipeke yangu peke yangu, ila baadaye nikaona hawa niwatengenezea mazingira kwanza wanikubali nawaniamini. Mwisho siku nikawatengenezea mazingira wakaniamini. Hayo mazingira uliyatengenezaje? Ah, mazingira kwanza ni kumwangalia kwanza binadamu ni aina gani na uwezo wake wa akili ukoje, kama ameweza kutafsiri vile tu, je, akili yake ikoje? Na je nifanyaje? Kwa sababu naambiwa ukikuta watu wanapiga ngoma usianze kuimba sijui hapana, na upiga ngoma hizo hizo. Kwa hiyo nikaenda na akili zao zinapotaka. Kwa hiyo mwisho wa siku ikitokea kakazi labda kadeki choo pale, naenda na deki Madalili, njoo kaletea maji pale, unabewa maduma maji. Dalili, kamwage taka takataka, unadoa mwaga takataka. Ila wakati unamwaga takataka au unalala kideki choo, kuna mtu anakucheka hapo. Anakucheka? Eh, anakuwa jamaa vipi? Kwa nini anakubali kwenda kufanya kazi kama ile? Ila baadaye tena ukishapata ile hela, yeye ndo kwanza kwa <sighs> bana, mimi mimi sijala bana, nisaidie hata elfu moja Hatari sana watu. Ukimnyima, ukimnyima anaona ah Huyu jamaa roho mbaya sana bwana, ondoka bwana, rudi mtaani kwenu tu kule bwana. Shindwa mtu gani una roho mbaya nini? Sasa je, nisingefanya ile kazi, ningesikiliza hilo lugu unanicheka. Kwa hiyo nikaenda nao sawa, mpaka sasa hivi naishi nao sawa, maisha naendelea ila naumia sana amna kitu kinachoniuma kuona vijana wengi hasa hasa Dar es Salaam, vijana wengi hawapendi kazi. iko kitu kinaniuma sana, afu wale wanaopenda kazi wanachagua kazi. Yaani kuna ambao wale hawataki kazi kabisa, yaani Alafu kuna yule anatenda kazi ile anachagua kazi. Kazi fulani ya gusi. Eh, kazi fulani nisifai. Lakini anatenda kazi lakini kazi fulani hafai. Lakini kazi hiyo ambayo yeye afanyi, mtu akipata pesa kupitia hiyo kazi anamuomba vile vile. Eh, lazima uombwe. Lakini sasa kuja kuangalia sisi ndo nguzo la taifa na sisi ndio tegemezi la taifa na pia ukiachana hata na tegemezi la taifa, kesho na sisi radhi ito baba. Hizo nafikiri baba yako walipitia mangapi mpaka ukakuwa mengi sana mengi. Lakini je, wewe una kitu cha kumfanyia mtoto wako ambayo hautaki kazi, hautaki nini, afu unajiita baba? kweli kunahitajika mabadiliko, na naamini kwamba nahitaji kuwabadilisha vijana wenzangu. Mungu atasaidia, nahitaji kuwabadilisha. Hongera sana na Mwenyezi Mungu bila shaka atakusaidia. Amina ume, umefikiria au umeandaa au unaandaa mikakati gani katika kusaidia kubadilisha vijana wenzio? Ah, unajua kwamba kuna mtu unaweza kumwambia kwa maneno asikuelewe, ila kuna mtu ukamwonyesha kwa vitendo akakuelewa. Kwa hiyo naweza kukwambia, naweza nikafanya kile kile hiki hasa Singeli na ndo wengi wao ukiwaambia bwana tubadilike tufanye vile vile hivi hawakuelewi. Hilo wanapendaga tu pale kuona kwamba ah, jamaa yule alikuwaga pale akafika pale sasa hivi yuko pale na niko nipite pale. Ila sasa wakati anapita pale unaambia wale unaweza kutita tu kwa hapa hivi ukafika pale na akapita, kwa hiyo unakuwa umeshaokoa, naye atakuja kuokoa mwingine. Kwa, kwa jicho lako pamoja na kutokupenda kazi, kitu gani kingine ambacho kinawakwamisha na kuwafilisha vijana wengi? Aa, ah, ni kwamba kuiga maisha ya kuni TV, yaani kwamba unaangalia labda unaona wasanii labda wanje au ah, wasanii wetu, unamwona labda na gari zuri, amevaa kiatu cha laki sawa, afu hapo hivi hauna hata hiyo laki, hauna sehemu yoyote ile ya kuingiza hiyo laki ambao labda ungepata hiyo laki ungeanzisha hata kuku wawili tu sawa. Baada ya miezi kadhaa ungepata zaidi ya hiyo na ukanunua na iko kiatu na ukaendelea. hilo utafanya vyovyote vile ili ununue tu kiatu. Afu unachukuta unajua kutaga mtaa amependeza vizuri ni amefanya gharama afu akwambia ah, bwana rafiki yangu nisaidia hata elfu moja nikale pale. Unajua kukutana na vitu kama hivyo. Uwage zilianzaga zile hauna jiti hapo kwa maana ya hauna mia hapo. Mia mbili je? Jero je? Eh, sasa ndio watu kama hawa hapa hivi, umeona? Kwa hiyo sasa ni changamoto, ila sema kwamba kunahitajika mabadiliko. Ni sawa, tutakuja kujua kwa sasa unadili na kitu gani, ila naomba nikurudishe nyuma kidogo, kwa kipindi kile ambacho kabla ya wewe kwenda ku, kujiangalia kwenye kioo, kipindi hicho maisha ambayo ulikuwa ukiishi, ulikuwa na dhana gani baada ya kuzinduka? Kwa sababu mpaka unakuja kupata fahamu, upo fahamu umezipata ukiwa wapi ICU? Eh, fahamu nilipata nikiwa ICU. Wakati unapata fahamu na baadaye unahamishiwa katika wodi ya kawaida, umesema ni KSMC pale, wakati unaendelea kupata matibabu, kwenye akili yako kulikuwa na mawazo gani kipindi hicho? Akili yako kwanza ilikuwa imeruka yaani ilikuwa bado ijakaa vizuri. Nashukuru sana madaktari na manesi walinisaidia, walicheza na ubongo wangu sa mapema sana, ni kwamba yani ile wangenikalitia sijui kufanya nini, sawa, ningechanganyikiwa, ila unafanya kituko kabisa, bora ah, bora kama uchizi au utoto saa Ile na wenyewe nakusapoti huo watoto wako, uchizi wako nakusapoti hivyo hivyo. Kwa hiyo unaenda unaenda unaenda unaenda mpaka unajuta ah, bwana hapa hivi ninavyofanya sio hapa hivi bwana, bwana hapa hivi nadhani hivi, amenielewa? kweli. nichukua muda sana mpaka akili kae sawa. Siku ya kwanza ukiwa na akili zako sasa zimekaa sawa, unakutana na mtu wa karibu kabisa ambaye wewe unajua kwamba unampenda na unamkubali kuanzia katika ngazi ya familia, naye anakuona katika ile hali. Ilikuwaje na huyo mtu alikuwa ni nani? Alikuwa ni baba, lakini aliumia sana, lakini mwenyewe ilitoka kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzoni, stendi mtu anaonionyesha anaumia. E, tekeo ukiniona unione kawaida. Kwa hiyo nilitoka pale, lakini damu ni damu tu. Kwa kuna vitu fulani moyoni vinakuwa vinauma, iliniuma, lakini ndio hivyo, tafanyaje sasa hivi, Unasema tukio tangu litokee ni takriban miaka sita. Ili tukio limetokea mwaka gani? 2015 au 2010 ngapi? Ndio mwezi wa saba. 14 mwezi wa saba. Eh, siku ya fainali ya kombe la dunia ndio ninapata ajali. Tu pole sana. Yaani huku watu wanashangilia, huku wewe unaumia. Eh. Ndio siku hiyo. Na unasema moto uliwaka kwenye gari na vitu vingine pale, yale ma, ma, mazao ambayo mlikuwa mnaya, ilikuwa ni, ni mazao gani? Ni mahindi na majani yake. Yes, ule moto ulikuja kugusa kwenye gari au uliwaka tu kidogo wakafanikiwa kuokoa? Yaani uliwaka, ni mahindi yale ya kupona, gari lenyewe kwenye bodi kuliungua. Ndiyo. Wale ndugu ambao walikuona. Ina maana kwanza, kitu kingine mimi nakifikiria, je, usingeinuka kuangalia juu, pengine kama waya wa umeme ungekuwa umelala vile vile, ingewezekana tatizo lisikupate au ndo lingekuwa kubwa zaidi? Yaani ukizungumza hivyo ni kwamba kitu kilipangwa na si kilipangwa na binadamu au la shetani na nani, hapana, Mungu mwenyewe alipanga. Kwa hiyo ile ilikuwa dani siku hiyo lazima itokee kitu kama kile. Kwa hiyo hata ningekwepa vipi, lazima tu ingetokea. eh. Ambacho mimi najiuliza ni kwamba simaanishi alipanga mtu, tunajua kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu, lakini pengine je, yani kuinuka kwako ndo kulifanya ukakupata hapa. Pengine ungekuwa hujainuka, pengine ule waya ungepita. Ndio, ndo kwa nini nakumaanisha hivyo, kunielewa ninachomaanisha. hivi, yani nisinge kichwa ulowaya usingenikuta, ila kwa sababu Mungu alishapanga sawa, ndo akaruhusu lile jambo litendeke. Wewe ulikuwa mmoja zile za za za hazina maganda zile mmoja au wakati ule mmoja pamoja zinakuwaga mitatu, zinakuwaga mitatu eh, ndio hiyo zote zikakugusa. Aligusa ah, mmoja, kwa yule mmoja ulikuwa aligusa, kaenda kugusana na mwenzake eh. Shoti kubwa sana hiyo, kweli kila kitu Mungu anapanga. Ni kweli. Na ndio maana upo mpaka leo. E, ni kweli kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu watu wengi kwenye zile short, zile waya kubwa zile uaga zina umeme mwingi sana, unajua? E, ni kweli, ni kweli kaka. Umezungumza jambo moja la kwamba katika kipindi hicho umeanza kupata kujitambua tena, fahamu zinarudi, unaanza kuwa sawa kiakili. Unasema ulipitia changamoto nyingi sana, unaweza kutuambia kama tatu hivi ambazo hauwezi kuzisahau kabisa? kwa kipindi kile kabla ya kuja Dar es Salaam? Ah, changamoto ni unyanyapaji na ndio kitu ambacho naumiaga sana. Unakutana na mtu yaani unajua ile anakimbia, yani utafikiri na simba nani anakimbia. Sasa kwa mimi lazima niumie, ah, kwa nini wanafanya hivi? kuna wakati unampa mtoto titi, mama yake anakuja na kumpiga na likibao kabisa mkononi mtoto ile, ah, usikuse unamjui ile yani Hey. Anampiga mtoto wake sasa, ndio hiyo uchorogozi sio hiyo eh. Sasa hivi vitu viko vinaniumiza sana akili Ni katika kipindi chote hicho mpaka ulipofikia sasa hivi, ukatoka ukaja Dar es Salaam, baada ya kuja Dar es Salaam, ina maana unasema da una miaka miwili, ina maana 2019 umekuja da? Ndio. Unafika tu da, mazingira ya kwanza, sehemu gani ulifikia, maisha yakawaje na ukaendeleaje mpaka hivi leo sasa ambapo tunaongelea hapa da, wakati umeingia huku beach na nini na nini, vitu gani vinaendelea pia? Ada ah, nilizofika maana na taaluma kwamba na uwezo wa kutengeneza masofa. Kwa hiyo nilifika nikatafuta mahali kuna mafundi masofa, nikaomba bwana, jamani, naomba nisaidieni, mimi na uwezo wa kufanya kila hiki. Wakaambia bwana, kwa sasa hivi ofisi yetu haina hela, ila kama unaweza kuvumilia, vumilia, fanya kazi ila baada ya kuanza kazi wateja kawa wanakuja wengi tu mwingine anataka kabati, mwingine anataka showcase, mwingine anataka sofa. Kwa hiyo jikuta unafanya kazi hadi saa tisa ya usiku, ila uwezi ukasema vipi ah, mshahara bosi, ila kwa sababu alikwambia hali sio nzuri, kwa hiyo inabidi uangalie tu yeye mwenyewe binadamu wake atafanyaje. Ile dakika mwisho ilikutwa nimefanya kazi miezi miwili nikalipa elfu ishirini tena hiyo ishirini yetu iligombana kweli kweli. Yaani miezi miwili mchana na usiku. Eh, mchana na usiku. Na yani kwamba sio nafanya kazi ya masofa tu na makabati, mashokesi. Utaenda usiku unapiga msasa na zile mashine zile. Unataka zile sila nini? Bwana. Kwa hiyo ni yaani kwamba ile sila yetu inakuumiza kifua. Hilo vumbi linakuumiza kifua. Bwana bado wale wa soul flow natengeneza lakini sasa nakuja kukuta mtu anakwambia mimi bwana, mimi najenga sawa, na nishakwambia bwana, ni sasa hivi hali haiko sawa, kwa vumilia, kama unashindwa ondoka. Nikaona sasa maisha haya vipi? Nakumbuka kuna jamaa mmoja akaniambia ushakufika huko bichi, nikamwambia ah, mimi sijakufika. Ndio kwa mara kwanza nilitembeza Morocco kuna watu wanalaga nini, unajua vile. Nikaona sasa kama yule ananitesa vile, mimi acha nije tu huku nilale. Yaani ukalale Coco Beach sasa. Maana sana mimi nalala ofisini pale napolala na huko napo relation napo na huko kuja kulala ni hali hali tu. Nikaona acha kalale Coco Beach. Sasa ikawaje mpaka anakuja kukulipa elfu ishirini hapo na unaondoka unasema alikulipa kwa ugomvi? Ah, ni kwamba yeye alichukulia kwamba ni mtu nilofeli kimaisha, yaani kwamba sina malengo, kwa sababu kila ukifanya kazi si lazima uulize bosi dhiti, bwana hii kazi inaondoka, bwana mshahara dhiti si unajua mafundi ile amnaga sijui cha mwezi nini, amna kazi ikitoka unapewa, ila sasa ni vile siwezi kukuuliza na wale wenzake yani wale popote pale nikifanya kazi, hata kama nafanya kazi na mtu yoyote yule, siwezi kukwambia ah, hii kazi wanalipa shilingi ngapi. Hapana, nasubiria goyo ndo hiyo bana, kwa kweli ulichokifanya mshahara wako huu hapa. Kwa hiyo nikajikuta ah, bosi bwana, miezi miwili na mimi nahitaji hata tu nibadilishe, yani hata sehemu ya kukaa nikapange, unanisaidiaje? bwana, nini nilikwambia bwana, kama unashindwa kazi basi acha. Nikaambia basi kama ni hivyo nisaidie tu hata nauli nirudi tu Moshi, shika hii elfu ishirini bwana. Nikachukua elfu ishirini nikaja zangu baharini huko. Safari ya kutoka pale ku, kuelekea Coco Beach, yani eh, fika Coco Beach la kuvua kwanza baharini nilitoa shamba kwa sababu nguo zilikuwa chafu, kitambaa vyangu zilikuwa vichafu. Kumbuka nilichukua sabuni nikawa na maji ya baharini hapa. Sasa shanga bwana, haya maji hayakolei sabuni, umeshanielewa? Kila nikitia ama kitu, hamna povu lolote lile, nikanika nikalala Ndokandoto hapo juu hapo nikalala. Njaa ikaniua, nikaamua kwenda sasa kule kuna watu walivyochanganyika kule, nikatafuta chakula changu, ndio nakutana sasa nao binadamu wanaokwambia sasa huyu ni mwizi, ulichoma moto nini. Ndio hizo mpaka yakaenda sawa mpaka sasa hivi. Wakati umefika sasa, ukawa unalala. Wakati unalala, huu ni mwaka wa pili Coco Beach kwa sababu katika sehemu ambayo ulikuwa unafanya kazi mwanzo kwa Dar es Salaam ulikaa miezi miwili tu. Coco Beach ina maana umekaa almost unaenda ndio mwaka wa pili hapa. Ulikuwa ukijishughulisha na kitu gani Coco Beach hapa? Ah, Coco Beach hapa mimi kama hivyo kudeki vyoo. Sasa nyingine kuchota maji. Kwa sababu mwanzo nilikuwa naogopa dada kumfuata mtu anambia bwana boya ili hapa. Sajile anaweza kukimbia, ufanyaje? nishinelewa. Kwa hiyo nikasema acha nianze kwanza na huko nikawa na deki vyo Kocha kudeki hivyo, nachota maji kwa mwantilie kule. Na nikimaliza nitoka jioni sikusi elfu nane au elfu tano umeona. Sasa ukishaipata ile hela, ile sio kwako kwa nini? Wenye njaa wako wengi, yaani kwamba dogo bwana, kuona nafanya kazi pale vipi sasa, sijala bwana, usipompa lawama na hiyo sasa ndo mwenyeji sasa, kwa inabidi ulizike nao kwa kanalizika nao hivyo hivyo, maisha inaenda. Kwa hiyo kazi hiyo imedumu kwa muda gani na mpaka sasa hivi Umewahi kubadilisha kazi pengine au umewahi kuongeza kazi? Anisha kubadilisha kazi ndo nikaanza sasa kudalalia labda kwenye miogo, kudalalia labda kwenye maboya hayo, kudalalia kwenye manguo za kubadilisha watu. Si unajua ile kila unavyoenda watu wanakuzoea sasa. Eh, kwa hiyo kila unavyozoea na mimi naangalia ah, yule bwana anafanya hivi hivi anapata hela. Na na kwa nifanye hivi. Kwa kukutana na yule ladha cha riziki ndogo ndogo Mfano mdogo tu hapo kwenye miogo na dalali dalaliaje? Ah, sasa hiyo itakuwa kibiashara. <laughs> hiyo kibiashara. Ile ya kukaanga au ile inakuwa mingi? Ah, hiyo hiyo miogo unajua wewe. Kukaanga hiyo? Hiyo hiyo kuko bichi hiyo. Nasikia miogo ile sasa. Siwezi kuiongelea sana. Kwa sababu ni kibiashara. Mimi nimekuelewa. Tena nimekuelewa vizuri. Na mimi hata kwa watazamaji wetu mnamuelewa. Kibiashara tunasema ni siri za kambi, au si? Ni kweli, ni kweli. Baada ya hayo yote, ina maana mpaka sasa hivi ndio ambacho unaendelea kujishughulisha nacho? Hapana, kwa sasa hivi kwa sababu niliamini ikifikia mwakani elfu mbili na ishirini na mbili eh, yani kwamba nifanye kitu fulani kwa sababu mwaka hamna nilichokiingiza, ila sababu mwaka nilijifunza. Kwa hiyo nilichoamua kwanza nisitopishe hizo kazi, niongee na Watanzania wenzangu waweze kunisaidia, kwa sababu nia ninayo na na malengo makubwa ya kufanya. Kwa hiyo na nikamwomba Mungu sana anisaidie niweze kufanikiwa ili niweze nifanye jambo ambalo naweza nikaokoa zaidi ya vijana wengine wengi, sio kidogo. Aidha nami nikawasaidia au wakaona kile ninachojifanya mimi na wenyewe wakaiga wakafanya, pia itakuwa ni msaada ambacho ni kitu gani sasa una plani wa Tanzania na hata wasiokuwa Tanzania wa kuwezeshe katika kukitimiza? Ah, kwa mimi ni mtaji, ni mtaji na pia kuachana na mtaji, kwa sababu ukinipa mtaji afa una ushirikiano na mimi yaani sasa ukanipa milioni Afu niulizi wadogo dogo unaendeleaje? Je, hilo umefanya nini? Yaani umenisaidia lakini natakiwa una uchungu nayo. Ili na wewe makini. Na niwe makini ili niweze na kufikisha malengo yangu. Kwa hiyo ili kufikisha malengo yangu ni umakini na kuiheshimu hiyo hela ambayo hayo malengo hautaki kutuambia au ndo siri za kambi tena? Ah, ah malengo siwezi kuyazungumzia sana kwa sababu kitu unajiwega mtu mfano ongei, ila anaonekana anachokifanya, yaani mpaka mtu anafikia sasa, ah, mi natamani kuwa kama yule pale. Umeshanielewa? Eh, ndo kitu kama hiki hapo. Katika hayo yote tunaamini we ni mtu mzima, umezaliwa tisini na tano mpaka leo hii ni miaka ishirini na ngapi? Sita, eh, ishirini na sita, ishirini na sita. Vipi maisha yako ki, katika upande wa mahusiano na kujenga familia? Kuhusu mahusiano nilikuwa nazungumzia kuhusu kuwa na mke, hata kama mpenzi, kuanzia katika ngazi hizo kwa sasa hivi muda bado, kwa sababu kazi ninayotaka kuifanya ni kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo hata huyo mke ni kijana, kwa hiyo kwanza naye kwanza inabidi ajifunze kuitia mimi, kwa sababu sasa hivi siwezi nikasema kwamba ndio la mahusiano na kwenye mahusiano pesa lako lao ila sehemu yake, yaani sio kwamba unakuta labda wewe oh, sijui unaonga, hapana, ila kuna mahitaji yanahitajika. Sasa mimi ile pesa ya kuhudumia sina, ila nahitaji pesa ya kufanya maisha, kiasi kwamba siku nasema anakuja kuoa, Danieli anaoa, basi mke wangu asiteseke wala mtoto wangu asiteseke na haujawahi kuwa katika mahusiano kabisa tangu uzaliwe? Alishakuwaga na mahusiano. Yaliishaje? Aizo, achana nazo, tuziache kabisa. utaki kuzikumbuka? Ah, sifai. Tunaachana nazo, lakini kwa, kwa kumalizia tu, katika hayo mahusiano ambayo umewahi kuwa nayo ni, ni kabla ya matatizo au kipindi baada ya matatizo kutokea? Uh, <sighs> nakuomba samani, hebu tuachane na hizo habari, kwa sababu wakizungumzia swala la mahusiano, kwa sababu ukija kuangalia binadamu au mtoto wa kiume anatafuta pesa kwa ajili ya mahusiano, yaani kwamba kesho niwe na nyumba au kesho niwe na chumba changu sawa e, nitakuwa na mahusiano na mtu tutauana tutakaa tutaanza maisha kwa cha kwanza inabidi kwanza utafute pesa ujijenge yani kwamba unajua kabisa huyu huyu mchumbangu akija atateseka so unaoa leo kesho anakuja kwa Daniel Saidi baba mia tano bwana, shehe yako hajanywa chai pale, si unajua sasa zile. Hapana, ila wanasema upendo wa kweli hauangalii. Inawezekana watu wakapambana pamoja, hajawahi kutokea mtu wa hivyo, pengine akawa tayari kupambana pamoja na wewe katika harakati hizi hizi kuanzia mwanzo. Pia hayo alikuwa ni maisha ya zamani, sio sasa hivi. Kwa upande wako au kwa ujumla? Kwa mimi mimi nazungumzia kwa Dani, maisha yalikuwa zamani ilisema pia yale ni mateso, kwa sababu mwanaume ndo aliumbiwa atafute. Hata kwenye vitabu vya dini mwanaume aliumbiwa atafute, mwanamke atazaa kwa uchungu. Kwa hiyo ukisema kwamba waweke, yani kwamba akikusaidia, yani ile ni, ni emergency yani, ila wewe ndo nabidi utafute haswa haswa, utoke jasho kweli kweli. <laughs> na amewahi kutokea mtu pengine ukamuona yupo tayari kwa kila kitu, lakini ukamwangalia dada wa watu, jamani, anakuja kuteseka kwa ajili yangu, ngoja kwanza. Ah, hizo vitu hizo vitu vipo alafu kuna zile vitu yani unakutana mtu kachana na mpenzi wake huku labda ka, mpenzi wake kamchiti ah, nikiona yule kaka yule pale hawezi akawa na mwanamke mwingine, takuwa mimi peke yangu. hizo hivyo kujaga sana, umeshanielewa? Sasa jinsi ya kuongea nao sasa, sawa ni unamtengeneza kiakili kwamba amini kwamba sawa, na wewe ni kama yule wanaokuja unakuta ni wa, wa maisha ya aina gani? Nikaumizwa sana huko, mwingine labda katoka kwenye ndoa au inakuwaje? yani kaumizwa, yani kwamba unajua ile mapenzi ya siku 60 wenyewe wanasemaga kwamba alikutana huko na mpenzi wake, wamekaa miezi mingapi, ile wameachana, kamfumbania nini, unaona bwana bwana, ataonekana na Danieli yule, aweza akanisaliti yule, umeshanielewa? Ila sasa kwamba umekuja kwa sababu ya mimi siwezi kusaliti, ila sio kwa sababu umenipenda mimi. Kwa hiyo hapana. Unapowakataa huwa reaction zao zinakuwaje? Hawezi kumkataa, ila unamtengenezea mazingira amini kwamba alichokifanya sio sahihi, yeah. kwa sababu kitendo cha kumkataa ni dhambi, ni dhambi kiujumla tu, yani kwamba kuizulumu hisia ya mtu ni dhambi. Kweli kabisa eh, ndio kitu kama hiko tu. Kuelekea kuhitimisha, kwa watazamaji wetu tuweze kujua sasa, umesema Daniel kwa sasa ametulia, anasubiri mwakani aweze kufanya jambo kubwa, ambapo kwa mara nyingine, kwa niaba ya watazamaji wetu, ningekuomba basi uwaambie hilo jambo, kama haiwezekani utupe sababu za kwa nini hatuwezi kulijua, alafu tuendelee kuhitimisha. Uh, unajua kwamba ndugu mtangazaji, ni kwamba nakwambia wewe kwanza kwamba kama una jambo lako la muhimu unahitaji ulifanye, yaani unajua kwamba hili linaweza likanifikisha sehemu fulani, usitende kumwambia kila mtu, ila watu waje waone umeshakifanya na wafurahie, na kuna wengine wataumia kwa ulichokifanya kuliko kuwekeka hadharani. Sio kila mtu ni mzuri, sio kila mtu anakupenda, na mchawi sio lazima akulogi